我是图书馆特派小编卡杰琳娜，今天就我来带大家开箱即将开展的二零二三世界阅读日，在丹江 v i 维 a 嘿，e 走吧，一起体验热情的西班牙。 一五年起，图书馆以阅读、行旅、爱分享为活动概念，每年选择一国家作为世界阅读日主题，规划主题展、讲座及相关活动。二零二三年，我们来到西班牙，还没去过西班牙？没关系，先来杯图书馆与外语学院为大家准备的西班牙特调吧。等等，别急别急，让我来跟大家说明一下这次展览的特别哦。看到地上的路线图没？快跟上我的脚步吧。 想知道西班牙料理怎么做的吗？来视觉响应区，本区播放授权的线上影片以及本次活动的海报。你知道别的国家晚上六七点吃晚餐，但西班牙人那时才吃下午点心。不知道没关系，来到这区实在有意思，带你认识西班牙的饮食习惯。 这十道手绘料理出现在西班牙著名文学家萨丰笔下的《灵魂迷宫》的字里行间，而且都是加泰罗尼亚的经典美食。中文译者范源整理出其中食谱，并公开于网络上。悬疑的情节伴随菜欧香，也一并导览了20世纪巴塞隆纳的美丽与黑暗。在迷宫入口等您进来。 读文学在西班牙展出萨风遗忘书之墓系列的四本小说，还展出塞万提斯的经典名著《堂吉诃德》，但你知道吗？《堂吉诃德》在里面竟然吃了一百五十道拉曼查地区的料理，还有多国语言的译本哦，你来一探究竟！千万别错过获得神秘小礼物的办法，通通都在这里。再来这区，我阅读我推荐，留下你的推荐语。重回起点。 步道上是西班牙的朝圣者之路，由多位作者带你深入了解朝圣者之路的奥秘，还有西班牙美传。顾名思义，这里有西班牙各区的美食，想要动手做也是没问题的。扫 QR code 可以到五楼飞书资料室借影片来看哦。 线上主题书展，不用到图书馆也能用手机或平板来看书。另外，这里还有一区很特别的，以自己的墨水书写，你可以摘录书中的句子、画图、分享好吃的西班牙餐厅，或是留下观展心得。这里是所有路线的终点——西班牙饮食地图，喜欢西班牙文化、美食的你，千万不能错过。 刚刚所讲的好吃好玩的，通通都在这里，快来看展一探究竟吧！都告诉你，听说除了展览，还有沙龙讲座哦。不要说小编不够意思，讲者们有准备有奖征答小礼物给来参加的同学，还在等什么？我要先去报名了，拜不！卡捷琳娜到此一游啦！